Grazie Augusto per la tua disponibilità. Grazie già. Eh, ti introduco sinteticamente per chi magari non ti conosce. Allora, ti chiami Sciantena Augusto Sabadini, hai lavorato come fisico teorico all'Università di Milano e all'Università della California di Santa Barbara. A Milano eh, le tue ricerche riguardavano la descrizione del processo di osservazione della fisica quantistica, un problema che continua ad affascinarti, e in California hai contribuito alla prima identificazione di un buco nero. Negli anni 90 sei stato consulente scientifico della fondazione Eranos, un centro di ricerca tra Oriente e Occidente, fondato sotto la guida di Carl Gustav Jung negli anni 30 del secolo scorso. E in quel contesto ha prodotto traduzioni e commentari di vari classici cinesi, tra cui Li King e il Tao Te Ching. Dal 2002 sei direttore associato del Pari Center for New Learning, un centro di educazione alternativo situato nel piccolo borgo medievale di Pari in Toscana, e sei lettore presso lo Schumacher College a Devon, eh, in Gran Bretagna, e conduci corsi e seminari su fisica quantistica, taoismo, l'uso dell'I Ching come strumento di introspezione. Ora, mm, mi viene facile eh, definirti una figura eh, ibrida come percorso, come insieme di esperienze, e discipline. Eh, quindi la prima domanda è qual è potremmo dire, il filo rosso che ti ha guidato attraverso prima la fisica quantistica, poi Eranos e il taoismo e l'attività che svolgi attualmente. Ma direi che il filo rosso è la curiosità, lo stupore, è il senso di um, questo vasto mistero in cui siamo immersi questo fatto sorprendente di esserci, um, di essere coscienti, di essere un punto di vista su questo universo um, di cui facciamo parte, di cui forse siamo creatori in qualche senso. Um, il, il senso di cos'è tutto questo, chi sono io, chi siamo. Questo è il filo rosso. Quindi un profondo bisogno di interrogarsi sul mistero che sei e, e che ci circonda, insomma, potremmo dire. Sì. Quindi sì. un'attitudine anche contemplativa. E, Mi sembra. E lo stupore. La meraviglia. La meraviglia. Il mistero del vivere e morire anche, del nostro essere transitori. E se questo mondo nasce con noi, cosa c'è intorno? Cosa c'è al di là? domande che appartengono a tutti. In qualche senso il mio filo rosso è il filo rosso di, di tutti gli esseri umani. E quindi questo eh, tuo percorso di ricerca l'hai iniziato prima attraverso quella che era un po' più la tradizione in cui eri nato, che era quella della tradizione occidentale, scientifica, moderna, sì. con la fisica quantistica. <clears throat> Sì, e devo dire che se per un verso um, lo studio della fisica forniva alcune risposte al comprendere i meccanismi di questo mondo naturale che ci circonda, rapporti di causa ed effetto, che inizialmente è un un bello stupore anche quello. Einstein diceva che la cosa più sorprendente del mondo, la cosa più incomprensibile che sia in qualche senso comprensibile. E, ehm, e poi partendo da questo sorprendentemente incontrare i limiti di quel conoscere incontrare eh, l'imprevedibilità intrinseca di cui ci dice la fisica quantistica, mm. incontrare il problema del ruolo del soggetto certo. nell'osservazione, uh, domande che uh, a cent'anni dall'inizio della fisica quantistica ancora ci stiamo ponendo. Quindi sì, la fisica è stata una prima apertura sulle domande. Ma immagino se poi c'è stata questa transizione dentro di te come eh, ambiti di ricerca, sei passato a, attraverso l'esperienza di Eranos e questo calarti, immergerti nella tradizione taoista. Mm. <coughs> ipotizzo Beh. perché forse non ti bastava più la chiave di lettura scientifica? Beh, prima, di questo, prima di questo ci sono state molte, molte altre cose. Um, c'è stato un c'è stato il vivere un'esperienza di trasformazione e anche di sogni di trasformazione di desideri di trasformazione in California negli anni 70, um, ehm, in cui il senso di, del possibile umano eh, in un contesto di comunità, in un contesto di, di scambio, di, uh, di contatto e di esplorazione. Uh, di libertà. e di contatto con il mondo naturale, anche scoperto ne, nello stesso tempo, in quello stesso contesto. Anche grazie alla meraviglia degli spazi che ancora esistono nel continente americano dove puoi camminare per una settimana senza quasi incontrare nessuno. Um, quindi tutta una serie di stimoli e di trasformazioni in cui il contesto strettamente razionale e scientifico diventava troppo stretto, mm. in cui um, la complicità del mondo accademico con al alcuni aspetti della nostra civiltà che in quel momento per me diventavano uh, drammatici, controproducenti. Per esempio il coinvolgimento della fisica con la ricerca militare. Ah. Ah e più in generale diciamo, con, il, con il mondo um, del capitalismo industriale e post-industriale. Quindi tutta una serie di, di processi, di trasformazioni avvenute molto rapidamente durante gli anni della California che mi hanno portato a, a dare la priorità ad altre cose, a allontanarmi per un certo periodo dal mondo accademico a, e scegliere di vivere in comunità, di, di coltivare la terra, di fare un altro tipo di esperienze. Eronox quindi è venuta in seguito, dopo un passaggio di questo tipo. E collegandoci proprio ad Eranos, eh, storico laboratorio di dialogo eh, transdisciplinare, transculturale eh, in Svizzera, eh, da quella tua esperienza, secondo te, ehm, quali sono generalmente le principali difficoltà, rischi che possiamo incontrare nel cercare di eh, sviluppare una cultura a 360 gradi, cioè una cultura umana transculturale e transdisciplinare che sappia unire eh, l'umanistico e lo scientifico, la ricerca, il lavoro su di sé psicologico come eh, la ricerca interiore e spirituale. Quali sono le difficoltà che tu hai visto eh, maggiormente anche magari all'esperienza di Iranos. Sì, forse, forse, prima delle difficoltà lascia che ti dica della ricchezza e eh, certo. delle possibilità di questo dialogo. Iranos in questo senso è stato per me una, un ritrovamento, un riprendere contatto uh, con um, un, un congiungere una dimensione esistenziale eh, fortemente emotiva e fortemente incarnata nel corpo, con la sfera dell'intelletto, con eh, giocare con la mente. Eh, Eranos in questo senso era un luogo un incontro di yin e di yang, di maschile e di femminile, di uh, mente e di um, convivialità umana notevole e um, conteneva appunto questi spazi in cui uh, a volte le conversazioni più interessanti sono quelle che si fanno in cucina di notte con una bottiglia di vino. Uh, conteneva un senso di cura della bellezza in quelle case, nello spazio lì al Lago Maggiore, semplice, mm, non opulenta per nulla, ma ah, attenta, ma femminile anche nella, nella cura degli spazi. Delle... Quindi un, un'esperienza ricca le difficoltà, tu chiedi, ehm, le difficoltà stanno, io credo, soprattutto nel, nel, nell'uso di linguaggi incomunicanti. in cui forse la, la necessità, perché un dialogo, un, davvero accada fra queste dimensioni. Eh, deve spostarsi a domande fondamentali sottostanti al punto di vista scientifico e filosofico, religioso, mistico. I primi, I primi incontri a cui ho partecipato scienza spiritualità, scienza misticismo. Penso per esempio a un incontro a Alpbach in Tirolo, inizio anni 80, credo, eh, in cui era presente David Bohm, Rupert Sheldrake, Dalai Lama, eh, molte figure eh, grandi, sia della, della ricerca spirituale sia della scienza. La sensazione è stata quella di ascoltare relazioni molto interessanti che però non dialogavano. Ancora non c'era. Io credo che oggi abbiamo fatto alcuni passi e che la possibilità di un dialogo sia molto più concreta oggi. E come ti spieghi questa maggiore integrazione? Perché è avvenuta magari dentro l'individuo che dialogo questa sintesi o perché è avvenuto qualche cambiamento più ad ampio spettro culturalmente? Perché il mondo magari si è rimpicciolito? Um, io credo che ci sono varie, varie ragioni simultaneamente. Um, una, una, è probabilmente il fatto che abbiamo un senso di urgenza maggiore, abbiamo la sensazione che se queste due dimensioni non si congiungono, l'aspetto distruttivo della nostra civiltà procede con un ritmo accelerato c'è, io credo, un senso, una sorta di urgenza morale nella, nella ricerca di questo incontro. Insieme con il fatto che la scienza, per esempio la fisica, con cui io sono più familiare, eh, si serve di concetti sempre più lontani dalla visione concreta eh, materiale del mondo. in cui siamo cresciuti e che in qualche modo ancora imbeve la visione dominante delle cose nella nostra società, anche se in fisica in qualche modo da dal 1980, dagli esperimenti EPA uh, eh, con il teorema di Bell, sappiamo che descrivere il mondo in termini di cose, di oggetti, è inadeguato, incompleto, che il mondo non è fatto di cose e che um, il ruolo del soggettivo e dell'oggettivo nel, nella creazione della realtà, è più complesso, non si lascia tagliare in quel, in quel modo. Diciamo, malgrado appunto tutto questo, il, il nostro modo di pensare e di agire su larga scala nella società d'oggi è ancora fondamentalmente eh, fondato in un materialismo oggettivante. Quindi senso di urgenza, senso che i problemi ci richiedono un salto di coscienza, senso che um, la tecnologia e quindi la nostra capacità di influire sul mondo cresce esponenzialmente e che il percorso della coscienza è molto più lento. Um, quindi siamo a livello di coscienza esseri umani dell'età della pietra <laughs> che però hanno in mano eh, centrali nucleari, eh, armi di distruzione di massa, tecnologia che modifica la, la biologia, eh, dell'essere vivente, giocattoli potenti. Mm. E se la nostra coscienza non, non è al passo con la potenza dei nostri giocattoli, facciamo dei disastri. Quello che alcuni chiamano una fase di salto antropologico cioè siamo in una fase sì. dove la condizione del, e la definizione di che cosa vuol dire umano è, eh, è rimessa in discussione fino ai fondamenti e dove si aprono scenari da un lato di grandi opportunità ma anche di enormi rischi di distruttività. Certo in qualche modo la sfida è proprio quella di quel salto che sta avvenendo di fatto nella dimensione tecnologica deve avvenire nella dimensione spirituale. E mi aggancio a questo tuo stimolo, che condivido pienamente, mm, visto che tu eh, ti sei dato questa possibilità di esplorare il piano filosofico, spirituale, di una ricerca di senso più profonda e anche di pratica su di sé, attraverso il taoismo, questa antica tradizione sapienziale cinese. Ecco, quali sono stati eh, gli insegnamenti maggiori, quelli che potremmo chiamare un patrimonio di una saggezza universale che più ti hanno lasciato il segno, che più sono rimasti dentro in questa immersione, in questa esplorazione della tradizione taoista. Ci sono diversi aspetti. Ehm, uno degli aspetti per me più illuminanti, di maggiore ispirazione del taoismo è la semplicità. La... C'è un senso del incarnare pienamente la condizione umana, direi quasi la la condizione naturale, mm, oltre che umana in Chuangzu ci sono alcuni passaggi in cui si parla con ammirazione di antichi saggi che non distinguevano in se stessi essere un essere umano dall'essere un animale. Um, alcuni fondatori della cultura cinese il primo imperatore Fu Chi e la sua compagna Nuwa sono rappresentati con un corpo per metà umano e code di serpente. Il taismo ha profondamente questo senso dell'appartenere al ciclo naturale delle cose, in cui anche la visione della vita e della morte è vista come parte di questo ciclo. Um, il modello per, per il saggio taoista è essere come un blocco di legno grezzo o essere come un neonato. Um, quindi c'è un aspetto è questo, questo della... Mentre nel buddismo che io amo e ammiro moltissimo, ed è un'altra parte per me fondamentale della mia esperienza. C'è in qualche modo questa idea di liberazione, di illuminazione, di uno stato che trascende la condizione umana ordinaria. Eh, nel taoismo è proprio la condizione umana ordinaria quella che, a cui il, l'adepto aspira. Mm. Uh, e lì c'è, c'è un gioco sottile, per cui è questo essere ordinario uh, in una maniera straordinaria. <laughs> per così dire. Eh, giocando continuamente su, sugli opposti, su, il, il, il, il, saggio taista si... De, si definisce come uh, grezzo, uh, um, sciocco, mentre tutti sanno bene quello che vogliono e quello che, che, che stanno realizzando. Il saggio dice di sé, io non so, <laughs> sono come un, un, bambino neonato che ancora non ha imparato a sorridere. Uh, Ecco, in questo, in questo messaggio ci sono delle scoperte fondamentali. Un'altra un idea centrale del taoismo è quella del non agire, che, eh, che non significa letteralmente non fare nulla, perché questo è impossibile, ma è un'azione estremamente fluida, sottile, delicata, uh, un'azione che mira prima di tutto a entrare in sintonia con, con la situazione, con ciò che si dà eh, e che agisce dall'interno di questa comprensione, di questa situazione. Non non si impone con la forza dall'esterno, ma, come dire, nutre, alleva le forze creative all'interno della, della realtà, con, con, questo senso di grande distacco, mm. nel senso che spesso si dice il saggio fa e quando il suo lavoro è compiuto si ritira e scompare. E in un altro passaggio si dice, e la gente dice tutto questo l'abbiamo fatto noi. E va bene che sia così. Quindi ci sono diversi messaggi nel taoismo, molto semplici, ma fondamentali. Per esempio, questo discorso del non agire si lega anche alla politica. Mm. C'è un capitolo del Tao Te Ching in cui ehm, Lao Tzu dice il mondo è un recipiente sacro. Chi lo afferra lo perde. Chi cerca di trasformarlo lo rompe. Eh, io appartengo alla generazione del 68 in cui uh, abbiamo creduto di poter trasformare il mondo. e non, non mi pento di quei tempi. Eh. Però c'era un'ingenuità, c'era una ancora insufficiente coscienza del processo di trasformazione personale che è necessario e in qualche modo l'illusione di poter prendere questo recipiente sacro, <laughs> scuoterlo per bene e cambiarlo. Um, in, in, linguaggio moderno questo discorso del mondo è un recipiente sacro si potrebbe tradurre nel fatto che il mondo è un sistema complesso, non ci si può agire in questo mondo. Certo. Mi, mi aggancio a, a, a questo tuo ultimo spunto nel senso che a volte ci può essere il fraintendimento che un lavoro di ricerca scientifica, culturale o addirittura psicologica o interiore rimanga un qualche cosa di, di molto individuale, molto personale, Mentre tu hai fatto questo esempio di come poi una tradizione sapienziale come il taoismo a un certo punto eh, parla di politica, parla di società, ne parla molto il taoismo, di comunità, di società. Perché in fondo poi alla fin fine possiamo fare tutte le regole che vogliamo, darci tutti gli strumenti che vogliamo, ma la società è fatta anche dalle caratteristiche dei singoli individui che la compongono. E quindi ti faccio anche quest'altra domanda. Eh, quali sono, mm, secondo te, le difficoltà culturali, le difficoltà psicologiche che ostacolano lo sviluppo di una società più sana e costruttiva oggi? Ma credo che sia una domanda che possiamo prendere a vari livelli. Per un verso ci sono alcuni aspetti della, della nostra natura che che se non sono elaborati, trasformati, generano naturalmente conflitto e, e disordine e caos. Siamo identificati con un io, un, ci viviamo come separati dal mondo e questo io identificato con sé, è avido di ciò che lo nutre e odia ciò che lo limita, che lo danneggia. Quindi c'è questa dinamica molto fondamentale a sulla quale possiamo solo lavorare con un processo di coscienza. Quindi questo è un livello individuale. Come, come andare al di là dell'identificazione con l'IA, la quale, se guardiamo le cose dal punto di vista della fisica, non corrisponde a nulla di reale. Dal punto di vista della fisica tutto questo è un intreccio di campi interagenti che eh, copre l'intero universo e che si manifesta qui e ora in questa figura di interferenza che è il corpo di Gian seduto qui sul divano <laughs> e il mio, in <laughs> questo dialogo In tutto questo, dal punto di vista della fisica, non c'è null'altro che il gioco di questi campi interagenti infinitamente estesi. No? Uh, Buddha parlava di anatta, non sé, non esistenza di un sé. La fisica fa la stessa cosa. Quindi questo è un livello. Poi possiamo guardarlo in un senso più um, collettivo, più sociale, più storico, processo della nostra cultura. Uh, e lì um, io credo c'è qualcosa di importante che per esempio uh, Husserl nella sua fenomenologia uh, metteva in luce questo fatto di dimenticare come abbiamo creato i concetti che danno forma nostra, al nostro pensiero, alla nostra cultura. <coughs> per esempio dimenticare i fondamenti della scienza e viverla come descrizione oggettiva del mondo. Questo fondamento che è fondamentalmente un'opera di astrazione rispetto alla realtà, rispetto all'infinita complessità della realtà, eh, è il selezionarne la parte misurabile e riproducibile che permette a una comunità scientifica di esistere, di dialogare e di, di, andare avanti, che permette eh, la prevedibilità attraverso meccanismi causali e quindi la possibilità di una tecnologia e quindi anche un, un elemento di potere che acquisiamo in questo modo. Eh, ma nello stesso tempo ci dimentichiamo dell'opera di astrazione che sta alla base di tutto questo, del fatto che c'è un'infinita complessità al di là di questo scheletro riproducibile della realtà. Quindi da questo punto di vista il compito è ricomprendere la nostra storia c'è se vuoi eh, un prevalere di questa eh, una dimensione che potremmo dire in parte nichilistica, in questo vuoto, un, eh, nel mentre che comunque sei in questa mancanza di orientamento, di senso, c'è comunque un senso del potere certo. che prevale. Certo. Che almeno quello ha una dimensione pragmatica ma anche una dimensione distruttiva. l'astrazione genera potere e non genera orientamento. Ah, che bello. Ci lascia... Molto interessante. Ci lascia in una, in una condizione di libertà cieca, per così dire. Mm. Mm? Possiamo giocare con questo potere, possiamo farne quello che vogliamo, ma l'astrazione scientifica non ci dice che uso farne. Quindi è solo recuperando, ritornando, abstraere e tirar fuori da ritornando all'intero da cui quel tirare fuori è certo. avvenuto. È solo lì che troviamo un senso diciamo, di partecipazione con il mondo che ci orienta, il senso della vita, il senso anche quindi di un mondo vivente, il senso di un mondo che ha un'anima, che abbiamo perso. Sì, alle tue parole mi viene in mente questo, come, eh, come se per tornare all'intero, da cui abbiamo estratto, astratto, dobbiamo però recuperare un modo, un linguaggio degli occhi che adesso difficilmente eh, mh, mm, eh, troviamo situazioni dove imparare a riutilizzare, però in sé noi abbiamo questa capacità di poter tornare a interrogare, forse più giusto dire a contemplare il mistero del tutto. E... Eh, come se eh, ci fossimo completamente ormai persi nella speranza di poter tornare a un dialogo col mistero del tutto che viviamo forse solo come frustrante perché non ci dà delle risposte nei termini in cui vorremmo e quindi continuiamo a rinforzare con un feedback positivo, nel senso che rinforza sempre di più questo legame alla tecnica, alla forza, sì. alla materialità. Io direi che ci sono due movimenti contraddittori eh, nel, mm. nel mondo attuale. Per un verso c'è eh, l'incantesimo della tecnologia e, del, e, del, e della potenza, di, <coughs> il fascino um, e questo direi che su, su scala macroscopica è la forza in questo momento predominante, ma nello stesso tempo c'è questo senso di urgenza della trasformazione, che a un qualche livello ci rendiamo conto che siamo su, che, che siamo su una via di distruzione di ciò che a qualche livello profondo abbiamo caro. Stiamo distruggendo ciò che abbiamo caro. Uh, il pianeta ha una sua, ha una sua saggezza, una sua, um, per cui in senso ultimo la nostra distruttività si, ri, si rivolgerà contro noi stessi. Se dovessimo scomparire come specie, non è poi una cosa tanto grave se la guardiamo sulla scala cosmica. Cosmica, no? Siamo, siamo qui da un attimo, forse non ci saremo più fra un altro attimo, <laughs> eh, il pianeta farà altri esperimenti, forse. Um, però ciò che abbiamo caro, il richiamo di questo, credo che fortunatamente sempre più nella coscienza contemporanea sentiamo anche questo richiamo. Uh, eh, ho un'altra domanda per te. Uh, eh, se il presupposto per avere una buona risposta è la capacità di porci migliori domande. Che domande dovremmo porci oggi come individui e anche come collettività? Probabilmente le domande che dobbiamo porci come individui sono le stesse di sempre chi sono io. Cos'è questo universo? Come posso vivere al meglio questo breve uh, intervallo <laughs> mia, del mio esistere come individuo? che poi in un senso ultimo non esiste. um, <laughs> a livello collettivo io credo che ci sono invece delle domande nuove, mm. delle domande che, che in passato ancora non si ponevano, perché la nostra capacità di incidere sulla realtà era più limitata. Ah. Per cui per esempio alcune domande del presente collettivo sono uh, che uso fare della tecnologia nel momento in cui la tecnologia ci trasforma e ci definisce nel momento in cui diventiamo tutti in qualche misura cyborgs. Um, in cui per un verso la totale hubris di essere creatori del nostro destino si dà come possibilità concreta, eh, accompagnata da un vuoto di eh, criteri guida. e in cui se, se la dimensione tecnologica uh, entra per esempio nella sfera dei processi cerebrali il dilemma di chi o che cosa si pone queste domande. Io credo che stiamo entrando lì in una sfera di discorso uh, radicalmente nuova. Um il, il Brain Project, o non mi ricordo esattamente come si chiama, sì, Brain Project. sta mh, provando a trasferire tutte le connessioni di un cervello in una macchina. Macchina che potrà essere anche poi eh, agganciata a cervelli, eh, a, a a quel punto chi si pone le domande di che uso fare di questa tecnologia? La macchina stessa, i programmatori della macchina, um, io credo che un forte senso di devozione alla vita, al vivente, sia forse l'unica guida che ci rimane a questo livello di domande. Ti pongo l'ultima domanda. Prima ti ho chiesto le domande che potremmo porci. Adesso se ti chiedo, se il presupposto di ogni buona domanda, quindi facciamo un ulteriore passo indietro, è la capacità di vedere e mettere in, discuss in discussione le nostre credenze, i presupposti, i pregiudizi, quali sono i veli, le distorsioni, gli occultamenti che, su quali dovremmo eh, lavorare per arrivare a domande più capaci di andare in profondità e dirci chi siamo. Sì, anche qui io credo che i veli e gli occultamenti sono per un verso quelli eterni del processo spirituale, individuale di, di tutti gli esseri umani e per un altro um, quelli storici della condizione che stiamo vivendo. E, ehm, dal punto di vista dei, dei, <coughs> dei veli della, del nostro cammino individuale, io credo che il buddismo li ha formulati in maniera tanto perfetta che ah, non abbiamo <laughs> bisogno di, di nulla di più eh, e parla di, di tre componenti, la ignoranza, la avidità o attaccamento e l'odio o repulsione, ehm, dove l'ignoranza fondamentalmente è l'illusione dell'ego, l'illusione dell'io, l'essere scambiarci per qualche cosa di sostanziale ed esistente in sé, da cui discende immediatamente l'avidità, attaccamento e la repulsione. Quindi sì, il velo del percorso individuale io credo è fondamentalmente quello il velo del nostro, della nostra coscienza collettiva. Io credo che nella fase storica che stiamo vivendo questo <coughs> velo sia fondamentalmente l'identificazione con l'astrazione. Mm. Quindi um, un mondo in cui sempre di più la rappresentazione astratta delle cose prevale sull'esperienza vitale, completa, mm. vissuta. Um. Quindi quella, Già, quella, per capire quella forma sì. pensiero che poi alimenta questo idolatria della tecnologia? Sì, okay. assolutamente. Già tendenzialmente eh, il vivere passa in secondo piano rispetto alla registrazione. Noi stessi in questo momento stiamo partecipando ad una registrazione mediatica che verrà poi condivisa, trasmessa. Il rischio è identificarci con questa trasmissione mediatica e dimenticarci del fatto <laughs> di essere degli esseri viventi e della nostra esperienza con concreta in questo momento i, i figli della mia compagna, dovunque siamo, fanno continuamente dei selfie, registrano, <laughs> fotografano. uh, <laughs> Queste, diciamo, questa forma tecnologica astratta di noi stessi sta sempre più prendendo il posto del, dell'anima. Mm. E quindi eh, è sempre tutto legato a, come dicevi prima, a quella nostra predisposizione posizione a cadere in una dimensione egoica, certo. a, a eh, rotolare verso l'attrattore dell'ego, potremmo sì, dire, di un sì. sistema complesso. Sì. E questa Lì sta la congiunzione fra la dimensione individuale e collettiva. Ma questo in fondo eh, è quello che tutte le tradizioni sapienziali Jaspers a un certo punto propose l'ipotesi dell'erassiale. No? È qualcosa che tra da 2500 e 3000 anni, quando la civiltà umana ha raggiunto una certa organizzazione, ci diciamo, quasi fosse stata una prima mappatura delle nostre distorsioni, biases di specie Homo sapiens. E ancora oggi siamo fermi a fare i conti con questa nostra predisposizione, che probabilmente forse siamo fatti così perché ha avuto dal punto di vista evolutivo una certa vantaggio competitivo. Sì. E, e se ho capito bene, poi tu a questo dici legata poi a questa predisposizione con lo sviluppo della scienza, del pensiero astratto che estrae dal tutto, mi è piaciuta moltissimo quella rappresentazione che hai fatto e che poi si concretizza nella potenza della tecnica alla quale è difficile non rimanere, non rimanere eh, stupiti, agganciati, affascinati perché ha una capacità di rivoluzionare profondamente la vita individuale e collettiva. Eh, noi pensiamo a tecnologie cose molto avanzate, ma anche solo carta e penna sono già tecnologia, quindi una, ci sono alcuni eh, eh, studiosi della storia della specie umana che, che definiscono una delle caratteristiche della specie di Homo sapiens proprio quella di non solo riconoscere e saper costruire artefatti fisici, quello lo fanno già alcuni primati, anche altri animali, ma artefatti cognitivi, no? come sono appunto certo. la scrittura fino a internet, eccetera, eccetera. Ecco, quindi tu colgo l'occasione per farti questa domanda ulteriore. Qual è la relazione tra questa nostra predisposizione a una visione egoica, a identificarci solo con questo individuo, con questo corpo, con questa biografia, e non avere una visione contemporaneamente anche più ampia e questa fascinazione della potenza dell'astratto e quindi della tecnica? C'è una relazione? Ehm, sì, io credo che c'è una relazione, nel senso che um, il desiderio di potenza è intrinseco all'identificazione egoica, è il desiderio di espansione questo senso la tecnologia dalla più elementare alla più complessa eh, è funzionale al processo del, dell'identificazione dell'io. Già quando io invento una zappa e scopro che posso smuovere il terreno, in un certo modo che permette alle piante di crescere, di darmi del cibo. Ma Dio si impadronisce di questa possibilità e, e a livello storico collettivo questa cosa è funzionale alla alla crescita e, a, e allo sviluppo di, ed è poi alla radice di, di tutta una cultura. Quello che, che, accade oggi, quello con cui ci stiamo con, confrontando è che questo fatto um, funzionale alla sopravvivenza da circa 10.000 anni eh, potrebbe essere oggi funzionale alla distruzione totale di noi come specie e di molte altre specie viventi. Quindi siamo su questo lama filo del rasoio di una potenza creativa superiore a quanto sia mai stato e potenza distruttiva ugualmente superiore a quello che abbiamo mai conosciuto. Sciantena ti ringrazio e... Ringrazio io già. Speriamo che ci sia un'altra occasione di dialogo insieme. Se il mondo sopravvive ancora un po'. <laughs> Speriamo. <laughs>